اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مامن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا واصلح شؤوننا يا رب نسالك ان تؤوينا الى شديد ركنك وان تحوينا في اكناف عسمتك برافتك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني يا رب مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب اللهم يا ربنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدني من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء اللهم يا ربنا ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا نحن وأهلينا ومن نحب يا أرحم الراحمين